Салому алейкум бачаҳои азиз, ина нархҳои кунҷара, гандум, макка, качка, пиёз, ҷав. Марҳамат, тамошо мекунед. Ака бё аяла буре макка нархош чанд сум ака? Бо 5 ним сум. Иш 5 ним сум ана ака? Ина иш чи ака? Ҳар дош 5 ним. И ҳар дош 5 ним сум ана. И қати иш чи фардо ака? Бро тар иш ако. Иша тар иша хо, хам хуб темеша бро тар када метема. Иш чи ака? 5 чи. 5 сомона 40 дирам 5 сомона 40 дирам азизлар и ака иш 5 сомон 40 дирам 5 сомон 40 жав чи ака жав жав 4 жав 4 сомон ина гандум чи ака гандум гандум 4 4 сомона 4 сомон экан мака чи ака мака 4 мака ина 4 сомон 4 сомон экан и пунҷара чи панҷ сомона шаст дирам беш сомона отмиш дирам ки азиза мана пунҷара ишам ҳамо панҷини мана иш панҷини сомона ишам панҷини сомонааш карчико чанд шидака карчика карчика пиёз ина бачо сеюним сомон марҳаба ина пиёзо нағз нағз омада и даклогая ин сипансум ишам ин сипансум ина бачо ҳафтод сомон карчика пиёз 20 кило 10 кило мешава ина кунҷара як қопча кунҷара хас мешава мақсад ина панҷини шумо ша ҳисоб кунем ака ҳамин шумо 170 сомон ина кунҷара пеш пеш мешава як қопча 270 сомон болад азизам мана бир қопча кунҷара аст кунҷара яхши кунҷара мана 50 ина сабус 50 сомон кадомаш ортсем сафед ин ортсем 95 сомона барои гов ҳам мешава мурғо ҳам мешава иш табуса иша чанд гуфтен ака 50 сомон чанд кило мебирояа 20 кило 30 кило хулас сабус 20 кило будай 20 кило чиқади 50 сомон мана бунса 30 кило ека учинчи стор 90 сомона марҳамат бачаҳо ина пушти бозори кӯҳна بچه ها روح برای سمبوسه نامر ادین آی جمال اپا هر همه آی جمال اپا سمسه خانه سن تور هسته از لب اسک بازار ده این ها بچه ها نکار تماشو کرده این قرار کار